嘿哟，这里是大雄白日梦，A.K.A. 中正巨神。O.K.，大家看完这一集的新作上，是不是感觉都跟我一样，有超多首歌都让我印象深刻？平常我是不在 follow 大陆的老神歌手，但是这个老神歌手红到连我都知道，他就是 C.S.C. 的大傻。哦，我叫盛宇，A.K.A. 大傻，大碗宽面的大，把你们都吓傻的傻。 东说东的好，关键看西说西的好。你怎么选？随你怎么选，我的坐会闪着点。那些想要挑衅的，给我闪远点。拍个顺序，严格唱，别逼我，硬要给你脸色看。i s my show time，不用点个赞，至少给你免费看色。还有一位是江湖味很重的刘聪。我们相信，火光跨过，这火化的沙漠，将火苗传到他心里。 不能再出什么差错，转眼又一年花落。怎么走出我的八英里？闻到远处飘来八月桂的桂花香。妈妈说：“是金子，总有一天会发光。”想要成为传奇，是命运，也是从底层一步步爬起。一名合格的 MC 不会忘记来自哪里。整个江湖都任我闯。我的生命像一首歌，反正什么都带不走，那就跟着那香江水哗啦啦流。 再来就是跟老伴一样想法，一直觉得他穿着很像周星驰电影里走出来的福克斯。我是单枪匹马的杨子荣，横刀向天笑的谭嗣同，不畏惧任何艰难险阻，拳头握紧在空中，笑我冲动思想空洞，整天净做着白日梦。行如风，坐如钟，所有人跟我一起碰一敬碗庆功酒，不服强再迈开大步向前迎，分走。 你我共饮这杯庆功酒，危难之际看我如何为你显身手。只为痛饮这碗庆功酒，不服强敌，迈开大步向前迎风走。 你你我我共饮杯功酒，危之看如何手。最后这位就是我觉得他有点小聪明，但真的是很有实力的一位新秀刘炫廷。炫廷，我是大洋洲赛区的代表。为什么我会觉得他有点小聪明呢？因为我觉得他一开始就先示弱，有一种先礼后兵的感觉。这是我第一次参赛，然后我也刚也只玩了大概一年左右吧，说唱。 你才玩了一一年左右是吧？你你多大了？今年二十。先说明他刚开始玩说唱没多久，表示他很菜的样子。很开心能有机会能跟我 <laughs> 觉得很强的 rapper 能有一个过招吧，虽然我觉得很难，但我会尽力跟他比的。二，这个时候评审可能可能哦，就会有一种同情的心态，比较偏向刘炫廷。 而他又唱出他的歌《无名之辈》，刘炫廷，歌词先贬低自己，后来炸出来的那个反差感。哎，谁是刘炫廷啊？Nobody。啊？没流量没人气，拿下他没压力。不要不要。呃，如果你也这么想的话，那一哥你赢了好吗？你赢了。赢了赢了赢了赢了！才怪了。一直变换节奏，而且加快还是 tempo。哈，我的祖国，的一年前的自己如。 带领动不的五个 B B，不论是单调的 Flow 还是炫目的歌，都被我纳入脑中，顺便拿个关掉。登上一艘 Rocket，I'm s t a i g h t up，到我目的地。Wuha h 这里是 Rap 中的地区，Watch me，呃呃，这里是 p r o f e s s h o w l e t s go。听着熟路的变换，石头文字底的转弯，Go，可他们都自由散漫，这里是我的主场，不要妄跟我做的。 北京，的的的的偶像像把我歌聆听，一片云朵化作了了雨，自由进入你神经。整场都被他炒热了起来，就这样轻松的拿下雨衣。他真的是一个狠角色，但真的相当有实力。胜败乃兵家常事，他也只玩了一年零三个月，比我好很多。 输就是输了，最后就是黄旭跟孙旭的双旭较劲，究竟是新生代的黄旭较强劲？大兄做山顶观老虎斗，弱入被强食在撕咬以后，黎明前来把这困境解救。放戳上不仅是抖动的 flow，进攻端最好的我管他对手是谁，跟我赌个 champion，在这个沙场 all in。我把上虎仁子留在家，在大浪里淘沙，三号大力水手加大马力打爆这游戏。 还是前辈的孙旭较硬。天真无邪，世界只分黑与白，无需评论，音乐不分好与坏。说唱江湖数不尽的门派，我希望每一个 rapper 都能走起来。就让我们继续看下去。最后还是长江后浪推前浪，王旭胜出。有遗憾就是想陪孙潇走得更远吧，就是想让龙影说唱走得更远，但是只能靠他了。现在，好了，我们这期影片到这了。 大家如果看我有什么想法或看法，也可以留言给我，我们一起来讨论。喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、分享哦。我们下一期见。最后要恭喜我们的力王跟欧瑞得到金曲奖的最佳新人奖、歌王，这真是太不容易了哇！不不不不，太强了。